Oh.

Música Thank you.

करे सकत मार

मारे छुआ चक्रो जगन पारू money, money, money, money,

तुम्हारे では、続けてみています。